قصيدة معطف الليل للشاعرة دكتورة أمل العربي أحاول العبور إليك أحاول العبور إليك من خلال معطف الليل أحاول العبور إليك من خلال معطف الليل الذي يطل على نوافذ عرشك وتسلل وتسلل مختفيا وأتسلل مختفيا إلى دهاليز قلبك أفتش أفتش عن بقايا الهوى أفتش عن بقايا الهوى الذي ركب سفن الارتحال بين خفايا صدرك أفتش عن بقايا الهوى الذي ركب سفن الارتحال بين خفايا صدرك وأغرق وأغرق في ثنايا روحك وأغرق في ثنايا روحك وأسكن بين سرديب عينك وأسكن بين سرديب عينك وأغلق على أبواب الرحيل بستائر نسجت من, من خيوط الشوك في ضربة وأسكن بين سرديب عينك وأغلق على أبواب الرحيل بستائر نسجت من خيوط الشوك في دربك هامت هامت هامت ترانيم الشوك في صدري هامت ترانيم الشوك في صدري أوقدت نار الجوى في فؤادي أوقدت نار الجوى في فؤادي ونزعت أشجار الوداع من حدائق الغياب فما زالت تلك اللفة فما زالت تلك اللفة تسيطر على ساعات اللقاء فما زالت تلك اللهفة تسيطر على ساعات اللقاء حين يمر طيفك والقمر مقيم على نفس الحافة فوق بساط الهوى ولا تزال النجوم ترقص في كيوف في كهوف الغرام حين تردد يتردد صوتك وال فما زالت تلك اللهفة تسيطر على ساعات اللقاء حين يمر طيفك والقمر مقيم على نفس الحافة فوق بساط الهوى ولا تزال ولا تزال النجوم ترقص في كهوف الغرام حين يتردد صوتك في الآفاق مع تحيات دكتورة أمل العربي